kama yuko mtu ametukana mimi namsamehe, namsamehe, na kama yuko mtu ambaye nimesema unisamehe. DJ Kogopo in the mix. Hello, we, hello, niko na rungu ya moyo niko karibu na boy, hii ni rungu sitoe mini man mi si boy, iko chini ya kikoi inapenda na koi, mjuku wa koi koi wanaweka oi oi, mjuku wa koi koi wanaweka oi oi, mjuku wa koi koi wanaweka oi oi, mjuku wa koi koi wanaweka oi oi, mjuku wa koi koi wanaweka oi oi, mjuku wa koi koi wanaweka oi oi, mjuku wa koi koi ni rungu ya moyo ni bazuka sitoi, utalia oi oi, utalia oi oi, chuma mzito si siawatoi chuma mzito siawatoi ati boy toi ati boy toi tana mwanya ya mwe wakati kama adoi na kinye na koi koi akinyi na koi koi wanacheza maboi wanacheza maboi na rungu ya moi moi na rungu ya moi moi moi moi tuko hoi hoi hoi hoi wazuka si toi toi toi toi virinda vikoikoi koi koi sante wazazi kwa vitoi toi vitoitoi toite kwa virinda vikoikoi sante wazazi kwa vitoitoi skana tutokam ni kubeng kula ndom kula ndom ya kubeng piga budha wakizisha pita ade juu ya fya sisi mea na wadaevati e na kubeng kaa ten unabake umeten na wapiga ten nil na rungu ya moimoi na wapiga ten nil na rungu ya moimoi na wapiga ten nil kasitoitoe chababirinda vikoikoi sante wazazi kwa vitoitoe moimoi tuko hoihoi wazuka si sitoitoe chababirinda vikoikoi Sante wazazi kwa vitoitoi Tuko fiti na rungu, ona wenye viungu Talie jugu, tabane pingu Breti vunja chungu, vunja vunja mtu Mimi ndiye sugu, kigogo sugu Asante moi kwa rungu, bezi ni watudu Waogope kungu, moi wako hoi Moi wako hoi hoi, moi wako hoi hoi Moi wako hoi hoi, moi wako hoi hoi si toitoi cha virinda vikoikoi sante wazazi kwa vitoitoi moimoi tuko hoihoi wazuka si toitoi cha virinda vikoikoi sante wazazi kwa vitoitoi jo bubu walaye na wapisha kamo idimore na rungu na achia watu eskana sijidai na radishadi rongai na kuspin na kukata na kuwasha kakingwa sikufichi na kudai ordinary bila tai na wadigi na wako na rungu ya moimoi na mademu wakikani na wachange ka toi si warugi si wachori ni rungu ya moimoi ni rungu ya moimoi moimoi tuko hoihoi wazuka si toitoi chakovirini na vikoikoi sante wazazi kwa vitoitoi kutoka sitoitoi cha virinda vikoikoi sante wazazi kwa vitoitoi